хлордун алынышы вюрц колбасында кристалл түрүндөгү калийдин перманганаты бар өтө күчтүү кычкылдандыргыч куюлуп туруучу идишке түз кислотасы толтурулат ал акырындан колбасаны перманганат калийге куюлат ошол замат эле вирц колбасы сары жашыл түстөгү газга толуп газ өткөргүч трубка аркылуу Эрлин Мейер колбасына толот